देवास में आयोजित किन्नर सम्मेलन में देश भर के हजारों किन्नर इकट्ठा हुए हैं और इस किन्नर सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी पहुंचे उन्होंने किन्नरों के उत्थान की बातें कही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में किन्नर हितों के खिलाफ लाए जा रहे बिल का विरोध किया जाना चाहिए उन्होंने कहा हमारी पार्टी राज्यसभा में यह बिल पास नहीं होने देगी दूसरे दलों से भी समर्थन लिया जाएगा उल्लेखनीय है कि किन्नर समुदाय ने भी केंद्र की मोदी सरकार को चेताया कि देश में एक करोड़ किन्नर हैं और यदि सभी किन्नर सड़क पर उतर आए तो सरकार बदल देंगे बिल के विरोध में किन्नर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना देंगे देवास में एक से पंद्रह जनवरी तक किन्नरों का सम्मेलन चल रहा है इसका मकसद केंद्र सरकार द्वारा लाया जाने वाला ट्रांसजेंडर बिल है इस बिल का किन्नर समाज विरोध कर रहा है कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया है कि